wir sehen nichts. Ich habe keine Szene. Hallo, alles gut? Schwager. Alter, es gibt da Attacke. schön. <laughs> Alter, was ist los? Alter. Rapfen, oder? <laughs> das könnte auch sein, ja. ja ich glaube. So wie der abdonnert. Dicke Rapfen. Alter, Welt. Das ist schön. Oder Hecht? Alter, wenn das wirklich guter wäre, ne? Äh, Ein gutes. Alter, er gibt. Alter, Alex. Ja, aber was ist das? Zander. Wieder Zander. Ja. Ja, schön Ellenbogen auf Alter. <laughs> Weiß ich nicht, ja, auf jeden Fall. Alter, meine Beine, zittern. Gut oh, beim Gerade Ja, ja, ich muss es schon. Ey, wenn der abgeht, Alter, ich würde nicht jetzt Alter, oh. erster Wurf. <laughs> erster Wurf. Oh, warte, warte. Nicht anhören. jetzt kommt er hoch eigentlich. Zander. Ja, Zander, dicke Zander. Zander. Dicke Zander. Oh. Alter, Leute, was ist die? Rechts, rechts, rechts, rechts, rechts. Los. Rechts. Rechts. Ja, noch nicht. Recht, recht, recht. Jetzt, jetzt, jetzt. Nein, nein. nein. Nach rechts. Jetzt? Ja. ja. Oh, wie schwer. Geile Scheiße, geile Scheiße. Geil, geil, geil, Alter. Richtig schwer. Oh, guck mal. Oh. <laughs> oh. Mama. Wie breit. <laughs> Wow, bitte! Geil, Alter! Hey, willst du mir mal einen Arm nehmen oder was? ja. Guck mal. Ja, Mann! Einmal Moment, hey, einmal. Ja. Wollen wir ein bisschen weiter vom Wasser weg? Ah. Einmal messen? Da ist Fleisch dran. Und ist das der Meter oder was? Nee. Nein. Oh. Nee, 85er, wa? 84er. 84, ja. Alter. Die irgendwie schon mehr. Hey Leute. 85er. Ja. ja. <laughs> Geil, Alter. Jetzt mal her hier. Hol ein Foto, Ja. Geil. Mein größer. Das ist geil. Voll geile Scheiße. Voll geile Scheiße. super stark. Ah. Das ist stark. <laughs> Das Ohne Witz. Ne? Das ist stark. Alter, und was sind die? Besser kannst du nicht aufstellen. Einmal. Groß, ganz groß, ganz, ganz groß. Ja. Habe ich ja gesagt, ich fange jetzt ein? <laughs> Mit Ansage. Der Drecksack ist hier hingegangen und hat gesagt, ey, pass auf, Domme, du mit deinem Barsch Barschgedöns, das geht gar nicht klar, ich fange jetzt einen großen Zander. Und ich so, ja, ist klar, fang einen großen Zander. Das ist das Ergebnis. Völlig krank. Attacke. Ah, Los, der kommt wieder rein. Euch ist das ein Biest. Das ist ein Biest. So, meine Schulter. Okay, du hast Super! Perfekt! Perfekt, Alter! Toll! Wieder echt, ey! Wieder ein Riesending an diesem Pfosten. Das war ein Biss. Ja, aber wie? erwischen. können wir. <laughs> ja, ja, ja, klar. Yeah. Tschüssi. ich wollte eigentlich den Weg vor die von vorne kam, aber dann habe ich mir gedacht, wenn die lange weiterhalten, halten kann. Thank you. Ja, ja geschafft. Ja. Da war auch ein Kle Dorfmeinung ist kleiner. ja, ja. todo jala. Thank you. Hello, hello, hello, hello. Don't stop the music. hey. What? Hey, baby thunder. Baby thunder. Kesha meine Baby panda. Baby panda. <laughs> hey panda. Flosse wird kalt. Das ist mal. Ja, ja, ja, ja. Oh. Ein klein, ja, ja. Guck Ja, Ja, ja, ja. Super. Wie gesagt, die sind nicht aktiv, die sind immer in der Nähe, aber Baby bent dus kunnen. Kun je iets aan de... Ja, ik kan wassen. Ja, rustig. Kun je iets aan de... Genau, Oh, Brasse! <laughs> oh, Scheiße. <laughs> <laughs>